Mazec, mazec! Já vás tady vítám u dalšího dílu Mafie jedničky. Dlouho nebyla, tak jsem se rozhodl, že ji znovu natočím. Eh, dnes děláme misi Fair Play, jedeme k Lukasovi, protože minule už jsem to prostě nestihl, musel jsem jít. Takže dnes jedem za Lukasem a uvidíme, jak nám to půjde. Tak jo, co mi říkáš hovádo? Já nejsem žádný hovádo. Já jsem normální člověk. Takže jo. Uh, dlouho nebyla Mafia jednička, to už jsem říkal. Uh, jak jste se mohli povšinout, začal jsem natáčet to uh, k Recon a ještě tam bude nový... Jak se jmenuje? Uh, City Impostors, což je multiplayerová hra. Střílečka. A tu si taky budeme točit sérii toho mulťáku. Takže ta tam taky bude. A po dotočení Mafie 1 nebo Mafie 2, to je jedno, čeho, tak začne série Walking Dead, kterou, která si myslím, že by mohla být dobrá. Takže my jdeme teďka za Lukasem, jo. No, tak jo. Drifting. Já jsem si dal malou dohlednost, já jsem vůl. No to je jedno, necháme to už být. Přidej. Přidaj. Přidaj. Proč jsem si vybral toho Bolta? Oh my god. tak, tady jsou ti, tady jsou... A, nejsou. Jak to? Hm, tady mi. No! Já jsem, já se fakt pomlouvám, ale já jsem tom k je minule, úplně zapomněl mluvit. Já jsem se proto dost, do toho prostě úplně zažral. A úplně se přestal mluvit. Takže za to se omlouvám. A příště už to bude lepší. Tak se omlouvám, já jsem úplně... Prostě to bylo strašný. Takže... Už to napravím. Aby to nebylo tak jako minule. Dneska to bude teda kratší díl, no. Jdeme jenom pro to auto. A to vlastně bude všechno, takže... Dneska to bude takový krátký, ale... Pořád je, je to Mafie jednička, že jo co se jde, budem říkat. Tak, takže jsme u Lukose. Teď myslím bude nějaká scénka, takže ji necháme být. Tady drifting. Tak a necháme scénku. Halo, je tu někdo? Ahoj Tome, samozřejmě, že tu jsem. Tome, gratuluju ti k vítězství, ty jsi byl opravdu úžasný. Ze začátku jsem ti moc nevěřil, ale když si to na ně rozbalil, věděl jsem, jak to dopadne. Díky tobě jsem vyhrál pěkný balík, Tome. A abys viděl, že nejsem nevděčný, naučím tě pár fíglů. Vidíš ten bourák? Nemůžu ti ho dát, ale můžu ti ukázat, jak si ho vzít a kde. Podívej se, jak se dá snadno dostat do tohohle mazlíčka. <laughs> Tak a je to. Je to úplně snadný. OK. Vypadá to, že to klidně zvládnu. Druhý takový auták má jeden zazobaný chlapík z radnice. Stojí přes den na parkovišti za Municipal Building na Central Island. Mám pocit, že mu zajdu zkontrolovat, jestli správně parkuje. Až ještě tady ten omrzí, stav se tome, mám tady pořád něco novýho. Díky, Lukasi. Určitě se zas někdy po práci stavím. Tak zatím. Tak jo, ukradní lasy teda za parkování nedaleko Municipal bal, bil, Building, Building, já nevím. Ah, což je tam je někde vzadu, takže super. Uh, jo, tak jo, jedem. Takže, máme ukradnout auto za výhru v závodě Fairplay od Lukase, který vyhrál prý pořádný balík. Jak to mohli slyšet? A jak jste si mohli povšimnout, už mám nějakých tisíc shlédnutí. Jako já vím, že nejde o shlédnutí, ale tak docela už je to docela dobrý. Mám myslím 6 nebo 7 odběrů, což je taky dobré. Je toho málo, ale nevadí. Už je to prostě dobré. Takže já tady zaplatím pokutu, protože já bych jinak zase byl v high. A vyjedu nejdřív na kopec. Tak, zastavíme tady. Ne, už mám pouta! Tak uděláme takový triček, triček, triček, triček. A jdem. Jdem, jdem, jdem. Tu, tu. Tohle je pěkná písně. Bacha, bacha, já jedu, já jedu. Já jedu. Pozor, tramvaj. Ne! To snad ne. Tomu ujedem. Tak zase uděláme trik. oni, než, oni nemůžou vyjet. To je dobrý teda. Ha, tam lagli. Čažiš, proč ty policajti musí být tak chytrý? No, když teda. Nevím. Takže střih. Takže jo, jedeme ještě jednou, protože jsme blbí. Nebo já jsem blbý teda. Vy ne, samozřejmě. Ale bohužel jsem to pokazil. Takže musím jít ještě jednou. Teď to jenom zkratkou, aby to bylo kratší. Příště bude teda větší dohlednost z toho auta, takže to ještě příště dodělám. Bacha, paní, Ačkem se tady troubí, ha. Dobře. Jedem, jedem, jedem, jedem. Pozor, pozor, pozor. Já ice. já ice, já ice, já ice. Sorry, sorry, sorry. Tak, teď mě zajímá, jak vyjedem ten kopec. Jestli ho teda vůbec vyjedem, jo? To jako... <laughs> To jako nevím. Protože to nemůžu vyjet, potlač mě! Jsme tady, dobrý. Takže jsme to vyjeli. Což je super. A teď pojedeme z kopce. Z, kopce, z kopce, z kopce. Z kopce, z kopce. Z kopce, z kopce, z kopce, z kop, z kopce. <laughs> To je trapný. Holy motherfucker. Pozor, jedu. Žádný policajti, je to dobrý. Projedu to. Horvý. Dobrý! Dobrý, dobrý! Dobrý! Jeli jsme na oranžu... Wow! Ne, co jdi? Já jdu pomalu. Já vůbec nejdu rychle prostě. Já jdu pomalu. Já jdu pomalu. Ne, už jdu rychle. <laughs> Troll. Dobrý, takže jsme u auta. Jak vidíte. Tak, pěkný drifty. Vystoupíme. Kde je tam ten hlídač? Tady má být hlídač, takže kde? Jo, tady, teď prošel, takže to vemem. Nikdo nic nevidí, na na na na na. Vůbec se nic nekrade. Nic jste neviděli. A si teď dám tenhle pohled, abych viděl celý to auto. Protože prostě pro mě je to lepší. Já jsem nic neukrát. Ach jo, ty hlídači jsou taky blbí. Stejně jako já. No dobře, jedeme. Jedeme jako šílenci. A jedeme jako blbečci. Co jsem udělal? to je prostě úplně nepochopitelný, protože já prostě jedu pomalu. Teď jedu pomalu. A už mě nehledají, což je dobré. Tady projedu. Tak. A už se blížíme do konce. Ne. Tak co, jedete za mnou, nejedete. Takže vystupujeme. Já si to radši zaplatím, než abych Tak si pokutuj, no. Když za to máš prachy. Tak co, že jo. Ne, nebude se to opakovat, ale mě mají já jedu. Jeď, Tome. Tommy, Angelo, jeď. Tommy, jeď. Jeď, Tommy za mnou jedou ty cajti, to je na nic. Musím si dát omezovač. Jinak by mě zase dostali. Nemám vás rád. Vůbec vás nemám rád. F5. A valíme. Valíme. Doleva valíme. Pozor, jedu. Tak, dobrý. Tak, tenhle to nevidí, takže to je v pohodě. Vždyť ta budka byla zbouraná, já jsem ji zboural. Jak to, že teď není zbouraná? Nice, takže jsme tu. Takže jsme to jenom sfailili jednou, to jsem teda nečekal. Jsem čekal víckrát, no ale tak nevadí. Zavezeme to tady Ralfoj. Ať si s tím něco udělá. Ano. Tady přesně takhle. A start! Je to sice úplně špatně, ale nevadí. Sice se tam Ralf nebude jak dostat mi to, tak eh, nevadí. Nejde to zavřít, takže taky nic. Takže jdeme do Salieryho baru. A tak jsem si udělal pár nových kámošů a měl jsem svoje první luxusní auto. Být gangstrem se nezdálo být tak špatný. Ano. Takže do garáže bylo přidáno nové auto Laster V16 Hatton než žlutá. Takže se tady loučím a už Sary zatím čau. Olajkujte, okomentujte toto video a zatím čau.